babuga Iblon mekawin oh sayang kabelon pike Kue me sampe sampe sampo antuhan bisa di hati umbak oh sayang kelaya betra non puto nan su dan nan su bunga merah getak ngan tapa ulun jatuh mi kegatah